sappiamo fare il caffè in casa, ma se amiamo il caffè con quella schiumetta cremosa come al bar e abbiamo a disposizione solo la moca, come si può fare? Esiste un trucchetto fare quella schiumetta particolare come al bar. Il caffè fatto in questo modo me lo faceva la mia mamma e ci servono solo due ingredienti, caffè e zucchero. Prepariamo la moca aggiungendo l'acqua fino alla valvola. facciamo il caffè, poi lì dipende da voi se vi piace più forte, più leggero. Eh, io lo preferisco un po' più leggero. Nel frattempo che la moca è sul gas, prendiamo una tazza e mettiamo due cucchiai di zucchero. questo punto teniamo controllata la moca, teniamo la tazzina con lo zucchero vicino e dobbiamo stare attenti di prendere il primo caffè che esce. Mettiamo qualche goccia di caffè nello zucchero e rimettiamo la moca sul fuoco. dobbiamo mescolare, mescolare molto velocemente. Un consiglio, se vedete che lo zucchero rimane eh, troppo denso, che non riesce a sciogliersi, aggiungete ancora un cucchiaino di caffè, lì a, ah, va a vostra discrezione. Comunque deve risultare una crema. Molti di voi conosceranno già questo trucchetto, magari altri non lo conoscono. Lasciate nei commenti, dite voi come fate il vostro caffè. Io lo preparo così. E voi? Ecco qui, cremina pronta, pronta per essere usata, pronta da mettere nel nostro caffè. canale se non siete ancora iscritti attivate la campanella notifica per non perdere i prossimi video. Vi ringrazio del like, vi ringrazio della visione, ciao e ai prossimi video!